وصلت شبيهتي أزدو إلي معروفاً واقتلوها مثيرا للشخص كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سأنال منك يا رينا آخر لاعب باق حان وقت الموت رينا حان وقت الصيد تبقى عدو واحد السبايك هنا نشاط معاد في الجوار احذروا تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان كشف للقطع هم أولاه ما رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ سلب البصر أحتاج علاجا أحتاج علاجا أحتاج علاجا أحتاج علاجا شاهدوا هذا زرعت السبايك آخر لاعب باق ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا حجب الرؤية جار المسح المنطقة أمامنا تبقى 30 ثانية جاهزة انطلقي تبقى عدو واحد سقطت السبايك في منطقة المدافعين تبقت عشر ثوان أحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام أعيد التلقين أنشأت الحاجز تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان في آخر لاعب باق اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيدفعه البقية لدي المال سيقتل الجميع ستبدأ المطاردة تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي الجدار سهم صاعق أو عذرا أيها الفتى الوسيم يشعرون بالخوف أشعر بهذا يريدون الموت سيحصلون عليه سبايك كن أسرع حجب الرؤية تبقى عدو واحد ثلاثة سأعالجك آه. بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها آخر لاعب باق رجعت لسبايك جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً نزلت السبايك في الوسط نزلت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد كشف المنطقة رصد عدو في B. قلب البصر تلقيم أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب أحتاج مساعدة سيخافون سقطت السبايك في A إطلاقا آخر جولة في الشوط لننفذ كل شيء لن نبقي على شيء شكرا غيب البصر ها هم أولى آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سقطت السبايك في الوسط نفذت الشحنات لم ينتهي بعد واجبه تبقت ثلاثون ثانية لقد فقدتم قوتكم آخر لاعب باق أداء رائع هذا ما تدربت من أجله تبديل الجبهات لا مزاح لديك عند البدء بالعمل الحقيقي عمل رائع أعيد التلقيم الآن مسكن من حجب الرؤية حجب الرؤية تم قتل سبايك في بي تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية السبايك شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم سأدخل حامل الاسبايك قلب البصر سقطت السبايك تي آخر لاعب باق هنا احذروا هنا أراقب هنا كشف المنطقة سنبدأ المطاردة عدو في إيه؟ أعيد التلقيم خذها آه. أقضي عليك تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع لست مجرد معالجة آه. أعرف ما يجب إنجازه ال spike هنا أهناك من يشتري هذه؟ انتباه سقط حامل ال spike سقطت ال spike في اي حصلت على ال spike. عدو واحد المنطقة أمامنا سقطت السبايك في A أداء رائع يسرني الحصول على التقدير من وقت لآخر شكرا أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ أهناك من يشتري هذه؟ أنا في كل مكان شكراً سيخرج أحياء أكفاء جار حجب الرؤية كشف المنطقة هنا تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقي سقطت ال spike في اي تبقت عشر ثوان السبايك بحوزتي حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر ذاهبة للوسط من أجلك يا أختي هنا أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة حجب الرؤية أعيد تلقيم أعيد التلقيم سلب البصر جار مسح المنطقة أعيد تلقيم سقطت لسبايك في الوسط عدد من الأعداء في الوسط رصد عدو في آه. تبقى عدو واحد غير لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع لا تقلقوا أنتم معي خطة الفوز حانت نهايتهم اقتلوهم أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا أعيد أعيد لاعب دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط القدرة الخارقة جاهزة سلب البصر عدو في الوسط رصد عدو في الوسط ازرعوا السبايك سبايك بحوزتي تبقى عدو واحد رصد عدو في الوسط